babuli tv kwogerera twagala nnyo okugalamusa n'okwongera okuba kukuluma okutuusa okukuluma kwaffe gye muli nti bino byetukola tubyogeza bulumi buno bufuuse okuba obulyaza amaanyi wabula bubbi nga bakozesa ebyaffe waliwo okutegeregana nga bannange bwe bazze bakikola bakirambika eri abalabi naye aba ugatunisie abaliwo nga kayungirizi waka wakati wa sente gyezaava n'omuyimbi batubba bubbi n'okutuusa olwaleero tebalinatuwa sente ate nga enyimba ezo zaaliyo n'okuziddamu tebatwebuuzaako tubeerewo mu kuluŋŋamya kuba sitwafa okuddamu enyimba situkirinaako mutawaana naye tuluŋŋamye abaziddamu naffe zenyini zetweddiramu ebidongo situafa tebatuwa mukisa tebatuwa mukisa tulungamye nga bwe twateekateeka nga tubitandika n'okutuusa olwaleero twandigumiikiriza byonna ne bigenda naye ate tebatuwadde ssente n'okututambuza okutuuka olwaleero nga tubanoonya tetubalaba kyembadde njagala obbabuuza mwalinako memorandum of understanding nga muyingira mu kintu kino kyali kitya babakwata kali kabadmemorandum of understanding yaliwo ne kamuta hmm. eyalemererwa okutuusa netulabira ddala ugatunes ngayo kamutala nakyo kyejjeyo ekijjeyo ate kati natulaga nti ah, kyenajjayo akitontono akijja ku bano kati bwetutuuse ku bano ate nabo batwekwese mulimu abayimbi abali mu ugatuni kitwale nga tv okwokola olina mm. jja okumpa sente etwale ebyange ebikozesa mm. kati ugatun kampany naye lwakuba yali teyesobola kati bwe batuweza fate zeyakolamu kampany netubanga ababaguza emwanyi mm. ate netubawa ne sente zokola ekyuma kikofiira aliwa mubino watuwulire nsonga eno kikofiira aliwa mubino kofira ajja baguza enyimba ze kikofiira muyimbi wamaanyi kati naye bajja kutegeragana naye abaguzeera okutuukaokazi bwe babadde bagamba nti ye pureezidenti wamwe yatwetekana atuleeta wano ye yatula etaano natuddukako agenda baba nyimba kizo badde ogamba singa bavaayo ne bagamba babaddiza ssente musobola okubaleka ne bakozesa ennyimba naye ekibuuzo ekikulu mugamba muli mukamuta kyeyamaani wammwe oba abatwala ye kikofiira eh. aliludda wa mu nsonga zino ekintu ah, kino eh, mukituyambe eh, mukamala okukikunyonyo kati wabaawo gavumenti zebayita local gavumenti tekitegeeza nti kawo bwalya sente oba ani oba chairman we rosi 5 nga bagamba chairman wammwe batuuzemu abazze okukayana ku lwoluguudo nga temuzze naye bw'aba abeevuulidde nga naye yeegasse n'ababbi kitegeeza mulina okwekubira enduulu nga mwekinoomu ninga byabufuzi tebamu mulabe wankomeebale kujja bannaaa